लङ डिस्टेन्समा जानुपर्ने मान्छे होइन बिचमा नै बिचमा नै अब जान्छ एउटा भनौँ न त्यो स्टेजमा पुग्यो भने चाहिँ यो वेल्थ पनि एकदम नेसेसरी चिज हो भन्ने चिज चाहिँ तपाईँले उ गर्नुभएको होइन परिभाषा मैले एकदम हाँसी हाँसी पढाउँछु होइन म अलिकति जोक जस्तो लाग्न सक्छ तर यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ तपाईँ जो हुनुहुन्छ नि म चाहिँ एकदम सिरियसली लिनुहोस् भन्छु किनभने म सिरियसली लिन्छु क्या साँच्चै यी कुराहरूलाई है अब भन्दाखेरि सेयर गर्दाखेरि हाँसी हाँसी नै बोल भन्ने हो होइन सेयर गर्ने हो अनि त्यो हाँसी हाँसी भन्दाखेरि त्यो जोग एउटा नर्मल कुराहरू जस्तो लाग्छ तर यो कुराहरूलाई हामीले एकदम सिरियसली एकदम सिरियसली लिन जरुरी छ अनि मलाई त्यही हुन्छ कि हरेक कुराहरू हामीले एकदम डिपली भित्रबाट एनालाइसिस गर्न भने एकदम जरुरी छ क्या भित्रैबाट क्या जस्तो अब हेल्थको विषयमा मैले तपाईँलाई भने हेल्थ हरेक मान्छेको फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्टमा हुनुपर्छ क्या होइन आफ्नो मेन्टालिटी राइट ठाउँमा ला किनभने लास्ट टाइम पनि सायद हामीले कुरा गर्दै थियौँ होला हरेक हरेक कुराको सुरुवात भनेको सोचबाट हुन्छ सर हरेक कुराको है मान्छेले यो होइन तपाईँको चाहिँ बिजनेस गर्न अथवा त्यो गर्न यो गर्न होइन मसँग पैसा भएन मसँग यो सोर्स भएन मसँग त्यो सोर्स भएन द्याट इज रङ एकदम रङ सर उसँग के छैन भन्दाखेरि सोच छैन के जब सोच नभइसके पछाडि त्यो स्टार्टै हुन सक्दैन क्या अनि त्यो सोच आउनको लागि त राइट मेन्टालिटी हुनु पऱ्यो अनि आफ्नो इनर्जी चाहिँ राइट राइट वेमा चाहिँ फ्लो हुनु पर्यो होइन बडी ल्याङ्ग्वेज यी कुराहरू आफूले सही एक्टिभिटिजहरू गर्नु पर्यो अनि मात्र चाहिँ ऊ उसको चाहिँ गुड हेल्थ हुनसक्छ र बल्ल उसले चाहिँ वेल्थको प्रोसेसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ दोस्रो स्टेप बल्ल उसले जब गर्न सक्छ बिजनेस गर्न सक्छ नेक्स्ट स्टेप लिन सक्छ होइन मल्टिपल सिस्टम इन्कम स्ट्रिम्सहरू डेभलप गर्न सक्छ दोस्रो स्टेप र तेस्रो स्टेप म तपाईँलाई तिन चारवटा कुरा मात्र सेयर गर्छु तपाईँलाई तेस्रो स्टेप भनेको के के भन्छ त भन्दाखेरि रिलेसनसिप भन्छ क्या है रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ आफ्नो होइन भाइ बहिनीसँगको रिलेसनसिप राइट आमा बुवासँगको रिलेसनसिप होइन तपाईँको चाहिँ साथीसँगको मित्रता होइन यी कुराहरू आउँछ तपाईँसँग जब गुड हेल्थ हुन्छ तपाईँसँग जब गुड हेल्थ हुने बित्तिकै वेल्थ तपाईँले जेनेरेट गर्नको लागि केही न केही तपाईँले गर्नुहुन्छ हुन्छ तपाईँसँग त्यो कन्फिडेन्ट आउँछ आउँछ थर्ड भनेको तपाईँसँग इष्ट मित्र तपाईँको साथीभाइ रिस्तासँग पनि गुड रिलेसन हुन जरुरी छ क्या सम्बन्ध मित मित्रता हुन जरुरी छ क्या र जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको फोर्थ कुरा क्रिएट गर्छ के हो त भनेर भन्नुहुन्छ भने ह्याप्पिनेस भन्छ क्या ह्याप्पिनेस भन्छ होइन मान्छे के चाहन्छ त लाइफमा खुसी चाहन्छ होइन खुसी चाहनुको लागि त तर मुनिको यो कुराहरू भएन भने त खुसी आउँछ त ल तपाईँसँग गुड तपाईँसँग चाहिँ मित्रता राम्रो छैन भने तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ पक्कै पनि रिसाउनुहुन्छ कि त्यो मान्छे है तपाईँसँग भनौँ न तपाईँ एकदमै हेल्दी आफूलाई आफैलाई महसुस हुन्न भने तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्न के है सो झनै तपाईँको वेल्दी भनेको तपाईँसँग तपाईँ हामीसँग फाइनेन्सियल्ली भनौँ न सस्टेन हामी भएनौँ भने झन् हामी पुरै तनावमा हुन्छौँ विशेष गरेर अझ छोरा मान्छे है सो एट द एन्ड मान्छेले चाहने भनेको खुसी र खुसीको लागि दुई तिनवटा चारवटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो मैले एकजना मेरो ताई लोपेज भन्ने तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन मेरो चाहिँ एउटा कुरा तपाईँलाई मैले सेयर गरेँ कि गरिनँ मेरो कुनै पनि मेन्टर अहिलेसम्म नेपालमा छैन है लेटली लेटली एकजनालाई मैले निकै राम्रोसँग एनालाइसिस गर्दैछु मेरो अहिलेसम्म मेन्टर भनेको बाहिर मात्र हो बाहिरकै मेन्टरहरूबाट मैले सिकेँ बाहिरकै कोर्समा मैले लगानी पनि गरेँ जसमा ताइलो पेज आउ आउनुहुन्छ दोस्रो फर्स्ट चाहिँ मेरो लाइफमा म फ्युचरमा एकदम भेट्न मन छ ग्रान्ड कार्डन ग्रान्ड कार्डन भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ म एकदम भवाल लाग्छ त्यो मान्छे ग्रान्ड कार्डन भन्ने उहाँ पहिलो पहिलो मेरो मेन्टर लिस्टमा आउनुहुन्छ एकदम फर्स्ट लिस्टमा उहाँ आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि दोस्रो लिस्टमा तपाईँको ताइलो पेज पनि आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि रुसल ब्रन्सनको पनि कतिपय कुराहरू मैले हेरिराखेको हुन्छु किनभने अनलाइन मार्केटिङसँग नै रिलेट भएको हुनाले रुसलको पनि मैले हेरिराखेको हुन्छु थर्ड र केही मेन्टर्सहरू यस्तै हुनुहुन्छ मेरो बेङ्जोन ड्यानलक है अनि लेटली मैले अब टेक्निकल्ली त म मान्दिनँ बिजनेसको कन्सेप्ट वाइज बिन्द्रालाई पनि म राम्रै मान्छु डक्टर विवेक बिन्द्रा चिन्नुहुन्छ होला सायद हजुर होइन सो उहाँको त यो फेसबुकमा धेरै आउँछ त आजभोलि यो के प्रचारहरू त्यो अब के अरे त्यही बढी कोर्स बेच्नु पर्यो अब आफ्नो मेम्बर्सहरू पनि होला के छ अब त्यस्तै हो कन्टेन्ट बेस ठिकै छ त्यो पनि एउटा त्यो पनि एउटा एफिलिएटेड मार्केटिङ जस्तै त हो नि अनलाइन बेस एफिलिएट मार्केटिङ जस्तै तर उनीहरूको हाम्रो जतिको सिस्टम चाहिँ छैन हाम्रो जतिको एफिलिएट त्यसरी सिस्टम छैन क्या उनीहरूको एफिलिएट त एफिलिएट नै गर्ने उनीहरूले उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नै भाडोमा हाल्छ क्या भनेको जस्तो अब कोही मान्छे तपाईँसँग तपाईँ जोइन हुनुभयो तपाईँ बडा बिजनेसकै साइनमा जानु पर्यो अनि एबिसिडी तपाईँले कसैले कन्सल्ट गर्नुभयो भने बडा बिजनेस बिजनेसकै हाम्रो चाहिँ के छ भने आफ्नो आफ्नो ड्यासबोर्ड छ क्या हाम्रो चाहिँ आफ्नो आफ्नो सिस्टम हुन्छ आफ्नो आफ्नो ड्यासबोर्ड हुन्छ अनि उनीहरूको चाहिँ त्यो सिस्टम छ ठिकै छ उनीहरूको आफ्नो त्यो इच्छा उको कुरा भयो सो हामी हाम्रो टपिक्सतर्फ लागौँ है त सो हामी मान्छेले एट द इन्ड चाहिने चाहने र गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ यो तिन चारवटा कुरा है अनि लास्ट एउटा म थोरै थप्न चाहन्छु फ्रिडम मान्छे के चाहन्छ राइट मान्छे लास्ट फ्रिडम चाहन्छ फ्रिडम दुई किसिमबाट हुन्छ फ्रिडम दुई किसिमबाट हुन्छ एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडम एउटा टाइम फ्रिडम राइट एउटा भनेको टाइम सो यसकै लागि एट मान्छेले काम गर्ने हो र र चाहिँ यी कुराहरू क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्टको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सर टाइम म्याने म्यानेजमेन्टको रोल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ बिल गेट्सले के भन्छ त म त्यही चौबिस घन्टालाई प्रयोग गरेर म खर्बपति भएँ र तपाईँ त्यही चौबिस घन्टालाई प्रयोग गरेर खरानी बन्नुभयो भन्छ नि होइन एउटा शब्द छ क्या त्यहाँ तपाईँको उसले भनेको मैले त्यही चौबिस घन्टालाई प्रयोग गरेर म खर्बपति भएँ तपाईँले त्यही शब्द के अरे त्यही चौबिस घन्टालाई प्रयोग गरेर खरानी भन्नुभयो हो नि त एट देन कति मान्छे छैन क्या लाइफमा केही एचिभ छैन क्या समय त उही नै हो टाइम त एउटै नै हो सो टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ हजुरले पनि यो कुराहरू एकदम ख्याल होला सिरियसली तपाईँले यो यो यो पोइन्टहरूलाई गर्दै जाने हो अब यो भास च्याप्टर छ अब तपाईँलाई हेल्थको विषयमा कहाँ दुई चारवटा मैले भनेर मात्र हुन्छ होइन कति एक्टिभिटिज त्यहाँ चाल्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मेन्टालिटीलाई राइट ठाउँमा ल्याउनको लागि आफ्नो तपाईँको चाहिँ स्पिरिचुवालिटीलाई आफ्नो फिजिकललाई राइट ठाउँ राइट ट्र्याकमा ल्याउनको लागि कति कुराहरू कति धेरै स्टेप्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ वेल्थ वेल्थको किसिममा अब वेल्थमा भनेको अब पैसा कमाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ वेल्थ र वेल्दी र रिच भन्ने फरक के छ तपाईँलाई तपाईँलाई थाहा छ वेल्दी र रिच भनेको वेज रिच भनेको त धनी भइहाल्यो होइन वेल्थ वेल्थ भनेपछि वेल्थ भनेको एउटा ऊ जस्तो हेल्थ एन्ड वेल्थ भन्छ नि त्यही रिलेटेड छ त्यही रिलेटेड छ जस्तो रिच र वेल्थीको डिफरेन्स चाहिँ के छ भने रिच भनेको चाहिँ जे होस् पुग्दो पुग्दो पैसा भएको पुग्दो चाहिँ लाई चाहिँ हामी के अरे रिच भन्छौँ भने वेल्दी भनेको चाहिँ इनफ भन्दा पनि इनफ सम्पत्ति एसेट्स भएको मान्छेलाई हामी वेल्दी भन्छौँ है जस्तो कसैले तपाईँको रिच र वेल्दीको चाहिँ डे डिफ्रेन्स के छ त भनेर भन्छ भने रिच भनेको चाहिँ पुग्दो भएकोलाई हामी रिच mm-hmm। भन्न सक्छौँ भने वेल्दी भनेको चाहिँ इनफ भन्दा पनि इनफ सम्पत्तिहरू एसेट्सहरू भएको मान्छेलाई चाहिँ हामी वेल्दी भन्छौँ सो अब पहिला त हामी रिच भन्नु पर्यो अनि मात्र हामी वेल्दीको प्रोसेस जान सक्छौँ वेल्थको प्रोसेस जान्न सक्छौँ रिच बन्नका लागि अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि इन्कम स्ट्रिम्सहरू डेभलप गर्दै जाने राइट इन्कम स्ट्रिम्स डेभलप गर्दै जाने अब हामीले अपकमिङ डेजमा जस्तो अब हामीले युट्युब पनि एउटा स्ट्रिम्स हो क्या कहीँ न कहीँ दैनिक तपाईँले वान आवर धेरै दिनु परेन वान आवर मात्र युट्युबलाई पनि दिँदै जाँदाखेरि के भइरहेछ होइन एउटा टाइम टाइम फ्रेम बनाउने जस्तो यो यो टाइमदेखि let suppose six to seven म सिक्स टु सेभेन पिएम म युट्युबको मात्र वर्कहरू हेर्छु एक घन्टा जस्ट पर डे आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्ट स्क्याजुलमा चाहिँ यो हुनु पर्यो कि स्क्याजुलमा चाहिँ हुनु यो हुनु पर्यो कि हरेक दिन मैले यो मेरो च्यानललाई मेरो युट्युबलाई इम्प्रुभ गर्नका लागि मात्र हेर्छु जस्तो लेट सपोज अब दुई दिन हेरेछ फेरि दस दिन छोडेर बाह्र दिनमा हेरेछ होइन अनि फेरि बाह्र दिन फेरि दुई महिना पछाडि हेरेछ कसरी त्यो त्यो oh, हुनै सक्दैन क्या तपाईँलाई तपाईँले एउटा शब्द भनौँ कन्सिस्टेन्सी इज पावर भन्छ क्या कन्सिस्टेन्सी इज पावर भन्छ यो हजुरले पनि टिपेर राख्नु होला एकदम पावरफुल छ क्या यो कन्सिस्टेन्सी भन्ने शब्द एकदमै पावरफुल छ क्या सर तपाईँले कुनै पनि कुरा सुरुवात गरिसके पछाडि त्यसलाई तपाईँले कन्सिस्टेन्टली भनेको दैनिक रूपमा तपाईँले गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै जानुभयो भने त्यसले एक किसिमको छुट्टै म्यासिभ रिजल्ट प्रड्युस गर्छ क्या सर तपाईँले नसोच्नु भएको रिजल्ट प्रड्युस हुन्छ क्या त्यो मैले आफैले पनि फिल गरेको छु सर है त्यो मैले यत्तिकै बोलेको मैले यो कुरा फिल गराएको छु क्या मलाई जस्तो मलाई के एउटा अचम्म म आजभोलि सोच्दा के लाग्छ भने नि मलाई मैले जिन्दगीमा चाहिँ कयौँ बितेको वर्षहरूमा चाहिँ पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा मेरो कहिले दिमागमा थिएन छ क्या मलाई केही समय अगाडि केही समय अगाडि एउटा साथी भेटेँ अनि उसले हरेक पटक सुरु सुरुमा दुई दिनचोटि उसले सेयर गरिरहेको क्या पैसा कसरी कमाउने होला कमाउनेहरूलाई सर पैसा कसरी कमाउने होला कमाउनेहरूलाई सर भनेर चाहिँ उसले मलाई बार बार उसले प्रश्न चाहिँ सोध्यो क्या धेरै पटक उसले तिन चार पटक भेटमा त्यसरी नै सोधिराख्यो क्या अनि म आफैले पनि सोचेँ कि अँ साँच्ची पैसा कसरी कमाउने यार राइट <laughs> म त यस्तो महँगो ठाउँमा बसिरहेको छु यार म फेरि अब यहाँ महँगो ठाउँ छ आफूले के अरे चाहिँ आफू धेरै ठुलो ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे नि होइन एकदमै एकदमै स्ट्रगल गरेर आएको मान्छे अनि म आफै अचम्म भरे कि पैसा कसरी कमा अनि बल्ल मैले त्यस पछाडि चाहिँ होइन मेरो बल्ल मैले सोचेँ क्या अनि मेरो इन्कम स्ट्रिम्सहरू चाहिँ के के रहेछ त मैले खोतल्न थालेँ क्या अनि होइन त्यस पछाडि मलाई यो कुराले पनि के फिल भयो भने मलाई चाहिँ आफूलाई पर्सनल्ली अहिले के फिल भयो भने म जे होस् पैसाको पछाडि चाहिँ दौडिन छु है यदि सायद म पैसाकै पछाडि दौडेको भए म यो ठाउँमा चाहिँ हुन थियो म कन्सिस्टेन्टली मैले अब अहिले तिन चारवटा इन्कम स्ट्रिम छ जस्तो अफिस छ होइन दुई चारवटा आउने ठाउँहरू छ अनि यो फेजसम्म आइपुग्दा पनि मैले पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले नसोचेको रहेछ नि त आफूले आफूलाई होइन मेरो फोकस अनि मलाई एकदम खुसी चाहिँ के लाग्छ भने सायद म पैसा कसरी कमाउने भन्ने विषयलाई मात्र म चाहिँ पछाडि लागिराखेको भए म यो ठाउँमा हुँदिनँ थिएँ कि मेरो लाइफको चाहना चाहिँ के छ भने धेरै कुरा कसरी एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा छ कि है अनि त्यो धेरै कुरा एचिभ गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ धेरै कुरा एचिभ गर्ने क्रममा जाँदै गयो भने त्यो हाम्रो फोकस नै पैसा कसरी कमाउने होइन होइन कसरी त्यो कुरा धेरै एचिभ जस्तो मेरो के टार्गेट छ भने आई वन्ट टु मेरो प्लान चाहिँ कम्तीमा सयवटा युट्युब मोनिटाइज गरेर रन गर्ने इन्टायर टिमले रन गर्ने मेरो प्लान छ होइन मोर देन फिफ्टी ब्लग्स मलाई रन गर्न मेरो प्लान छ होइन आई डोन्ट नो म त्यो मेरो इच्छा छ सर है अनि म छुट्टै हरेक इन्डस्ट्रीको म फ्री भएको बेलामा म फ्री भएको बेलामा इज एन्ड एभ्री कुरा को विषयमा रिसर्च गरेर बसेको हुन्छु जस्तै यो धनीको कुरा भन्ने हेर्नु भएन मेरो चाहिँ फेसबुकमा अहिले फेसबुकको विषयमा नि हामी पढ्छौँ होइन मैले रिसर्च गरेको कुराहरू मैले प्राय प्राइभेट ग्रुपमा राख्छु म त्यहाँ कसैलाई इन्ट्री पनि दिँदैन यहाँ चाहिँ धनी मान्छेहरूको फ्लो सिस्टम कसरी हुन्छ यहाँ एज एन्ड एभ्री कुराहरू तन्न हुन्छ जस्तो अब म क्रिप्टोको विषयमा म अध्ययन गर्छु मेरो छुट्टै एउटा क्रिप्टो भन्ने म आफूले आफू आफ्नो लागि मात्र गर्ने होइन भोलि मैले फ्युचरमा गऱ्यो भने चाहिँ के के गर्न सक्छु यो इन्डस्ट्रीमा भनेर यहाँ मैले राख्छु अब जस्तो मलाई एग्रिकल्चर पनि मनपर्छ सर फ्युचरमा गएर आइरहनु मलाई एग्रिकल्चरप्रति पनि मेरो कयौँ इच्छाहरू छ होइन एग्रिकल्चरको सम्बन्धी पनि मेरो छुट्टै प्लानहरू छ होइन त्यो विषयमा मैले रिसर्च गरिराखेको हुन्छु अनि त्यस्तै म मलाई फ्युचरमा गएर यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा पनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ टुरिज्म इन्डस्ट्री किनभने ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्डमा मैले कहीँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई पनि केही समय निहाल्ने ऊ पाएको हुनाले मैले मेरो चाहिँ यो यो इन्डस्ट्रीहरूप्रति मेरो चाहिँ भनौँ न अनलाइन यो इन्डस्ट्री त छँदैछ त्यो बाहेक मैले फ्युचरमा रिसर्च गरेर राखेको यो इन्डस्ट्री साइटहरू छ र यहाँ हाम्रो निचोड के आउँछ भने हाम्रो फोकस चाहिँ धेरै कुरा एचिभ हुनेमा गयो भने त्यो सानो कुरा आफै आउँछ सानो कुरा आफै आउँछ सर है सो त्यसरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो एट द एन्ड र त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब सानो सानो कुरालाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली गर्दै जानु पर्यो होइन तपाईँको चाहिँ एउटा पानी तपाईँले यो भन्नै पनि सुनिसक्नु होला पानीको थोपा चाहिँ ढुङ्गामाथि झरेको झरेको झरेको झरेको झरेको झरेकै दस बिस वर्षमा त्यो झर्दाखेरि त्यो ढुङ्गो त्यत्रो चट्टान नै के हुन्छ खोबिल्टो पर्छ होइन एउटा पानीको पानीको पानीको थोपा थोपा थोपा झर्दाखेरि त्यो तपाईँले देख्नुभएको छ कि छैन सर देख्नु पनि भएको छ होला गाउँ घरतिर हुन्छ तपाईँको पानीको एउटा माथिबाट कहीँ पिपल अथवा रुखको पातबाट त्यो पानी झर्दा झर्दा दसौँ बिसौँ वर्षमा यस्तो खोपिल्टो परिसकेको हुन्छ र एउटा पानीको थोपो के पावर हुन्छ तर त्यो पानीको थोपोले खोपिल्टो बनाइदिन्छ त्यस्तो चट्टानलाई यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले कन्सि कन्सिस्टेन्टली झऱ्यो नि त त्यो पानी चाहिँ हजुर त्यो पानी चाहिँ सही ठाउँमा थोपा थोपा थोपा हुँदै गयो त कहाँ खोपिल्टो पर्थ्यो त त्यस्तै हाम्रो पनि चाहिँ कन्सिस्टेन्टली कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले काम गर्दै गर्दै गर्दै गर्दै गयो भने त्यसले खै न कहीँ एउटा म्यासिभ रिजल्ट प्रड्युस गर्छ भन्ने कुरा नै हो है त सर सो यही कुराहरू हो र अब हामी नर्मल्ली युट्युबको बल्ल अब हामी क्लासतर्फ जाउँ <laughs> बढी हामी कुरा गऱ्यौँ <laughs> र हामीले यो चाहिने नै कुरा चाहिने नै है सो अब नर्मल्ली युट्युबको लागि तपाईँलाई मेरो अनुरोध चाहिँ वान आवरको एउटा स्केड्युल बनाउनुहोस् न त्यो टाइममा चाहिँ होइन म त्यही साँझको त्यही छ सात बजे अथवा सात आठ नत्र रात एक एक घन्टा डेढ घन्टा दिइरहेको हुन्छु राति प्रायः जस्तो टक्क स्क्याजुल गरेर राख्नुहोस् युट्युब सम्बन्धी नयाँ रिसर्च गर्नुहोस् अब युट्युब सर्ट्स पनि क्रिएट गर्न आयो अरू त मलाई अरू त मलाई लगभग यो डर नै लाग्छ युट्युबको किनकि मैले अब पहिला अब राम्रै गरेको थिएँ त्यसमा मेरो केही आफ्नै कन्टेन्टहरू पनि थियो तर अरूको कन्टेन्ट अरूको कन्टेन्टहरू त्यति धेरै पुरै कपी त गराएको थिएन त्यही पनि अरूको कन्टेन्ट राख्दाखेरि पहिला सुरु युट्युबले कपिराइट स्टेक भनेर देखाएन यदि अपलोड गर् आजभोलि त हो नि त अपलोड गर्दाखेरि भेरिफाई भनिदिन्छ तेरो कपिराइट छ कि छैन छैन भने चाहिँ देयर इज नो कपिराइट भनेर भनिदिन्छ आजभोलि राम्रो छ अपलोड गर्दा नत्र पहिला पनि हुन त पछितिर भन्थ्यो जस्तै अपलोड भएको केही समयपछि चाहिँ स्ट्याक देखाउँथ्यो यदि त्यो हो कपिराइट छ भने पहिला चाहिँ तर मलाई पहिला त्यो पनि देखाएन कि एकैचोटि जब मेरो मेरो च्यानल चाहिँ मोनिटाइजेसनको रिभ्यूमा रिभ्यूमा गयो त्यतिखेर उसले डाइरेक्ट त्यो भनिदियो कि अनि डिसेबल नै देखाइदियो मेरो च्यानल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अरूको अरूको कन्टेन्ट चाहिँ राख्नै नै मलाई डर लाग्छ कि त्यही भएर आफ्नै कन्टेन्टहरू कसरी बनाउने कसरी आइडियाहरू क्रिएट गर्ने र कसरी सुरुवात गर्ने युट्युब क्षेत्रमा यो गरेपछि मात्रै युट्युब कन्टिन्यू दियो भने युट्युबमा के गर्न सकिन्छ नत्र अरूको कन्टेन्ट बेस हामीले लाग्यो भनेपछि त्यो हाम्रो ओरिजिनल कन्टेन्ट भएको च्यानल पनि जाने डर हुन्थ्यो र मैले के सोचेको छु भने एउटालाई चाहिँ अझै पनि एकचोटि प्रियोरिटी दिन्छु एउटालाई मैले छोटो छोटो भिडियोहरूको लागि केही त्यो रमाइलोको लागि छुट्टै च्यानल छ अनि अनि एउटा मेरो यो नेपाल टप खबर अनि यसमा चाहिँ यसमा मैले अरूको कन्टेन्ट हाल्दिनँ आफ्नै भोइसहरू क्याप्चर गरेर यसमा चाहिँ फोटोहरू सोहरू गरेर यसमा आफ्नै कन्टेन्ट बेस मात्रै हाल्छु अनि एउटा अर्को च्यानलमा चाहिँ अरूको पुरै कपी नहाल्ने एउटा सानो सानो चिजहरू चाहिँ कपी गरेर त्यसमा चाहिँ हाल्ने त्यो च्यानल छ एउटा छुट्टै अनि अनि त्यो बेसमा चाहिँ मैले गर्दैछु अनि एउटा हाम्रो यो फाइनेन्स र अनि यो डिजिटल मार्केटिङ बिजनेस बेस चाहिँ हाम्रो त्यो अब भने त्यो त्यो च्यानल छुट्टै छँदैछ होइन त्यसैले मैले नेपालीमा चाहिँ तिनवटा च्यानल रन गर्दैछु क्या ठिक छ ठिक छ त्यसलाई हो तपाईँले अब त्यही अनुसार प्रायोरिटाइज गरेर लानुहोस् सक्दो अब के अरे हो तपाईँले भन्न जस्तै सुरुमै देखाइदिन्छ होइन अहिले त्यो सजिलो पनि छ अहिले अप्सनको रूपमा सबै भेरिफाई क्लियरिफाई गर्दो रहेछ कि सबै फिल्टर गर्दो रहेछ कि अपलोड गर्ने बेला तपाईँले अब आफ्नै हिसाबले पनि अब केही समय पछाडि हामी यो कन्टेन्ट मार्केटिङको विषयमा अलिकति यो कन्टेन्ट मार्केटिङको कन्टेन्टको विषयमा प्रड्युस कसरी कन्टेन्ट प्रड्युस गर्ने भन्ने विषयमा हामी सिक्छौँ त्यो विषयमा पनि हामी बिस्तारै कुरा गर्दै जान्छौँ होइन अहिले अब हामीले जे जे अहिले चाहिँ तत्काल जे जे गरिरहेछौँ त्यही त्यही कुराहरू गर्दै जानुहोस् तपाईँले पनि राइट अब त्यस पछाडि भनेको अब नर्मल्ली तपाईँलाई कुन फिल्डको कन्टेन्ट प्रड्युस गर्न मन लाग्छ सर एउटा एउटा एउटा त अब तपाईँलाई मल्टिभर्सिटीले कन्टेन्ट दिइहाल्छ त्यसमा त त्यो च्यानलको त त्यो छँदैछ आइडियाजहरू होइन त्यो त त्यो छँदैछ अनि पहिला चाहिँ मैले गरेको भनेको त्यही हो मैले चाहिँ यो म चाहिँ स्पिचहरू गर्थेँ कि न्युजहरू सम्बन्धी स्पिचहरू गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मैले न्युजै बनाएर हाल हाल्थेँ कि अनि त्यो अब त्यसमा चाहिँ त्यो अरूको कन्टेन्ट अरू न्युजमा अरूले लेखेको हुन्थ्यो त्यही पनि त्यसलाई चाहिँ मैले स्पिच गर्थेँ कि स्पिच गरेर अनि त्यसलाई अनि स्लाइड सोहरू गरेर होइन अनि त्यसमा अब टप्प त्यसमा हाइलाइटहरू रनिङ गर्ने होइन एउटा एउटा स्पेसली न्युज न्युजको काम गरेको गर्थेँ कि मैले पहिला एउटा च्यानलमा चाहिँ त्यस्तो पनि मलाई गर्न मनपर्छ तर मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ म खोज्दैछु कि साइडहरू यो कन्टेन्टहरू अलिक राम्रो अलिक लङ टर्ममा लेखेको त्यस्तो साइडहरू खोज्दैछु कि मैले नेपालीमा जस्तै अब एउटा कुनै पनि अलिकति रमाइलो रोचक खालको एउटा हुन्छ नि संसारमा होइन संसारमा एउटा संसारमा भ नभएका चिजहरू जुन जुन चाहिँ मान्छेहरूले अलिक हेर्न चाहन्छन् रुचाउन चाहन्छन् त सुन्न चाहन्छन् त्यो कन्टेन्ट बेस चाहिँ मैले चाहिँ अहिले अलिकति फोकस दिइरहेको छु कि तर मैले एक दुईवटा नेपाली च्यानलहरू पनि धेरै भेटेको छु तिनीहरूले त्यही त तिनीहरूले कसरी चाहिँ यो यस्तो कन्टेन्टहरू कसरी आफै मिलाएर भन्छन् कि कतै तिनीहरूले बुक सिरिजबाट हेरेर पो स्पिच गरेको छ कि भनेर त्यो म सोचिरहेको छु कि कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूको त्यो कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ किनकि संसारमा एउटा चकित चिजहरूको चाहिँ उनीहरूले त्यो दिइरहेको हुन्छ नि त नलेजहरू जस्तै अब हामीले अब भनौँ न यही बिजनेस सम्बन्धीकै फिल्डमा होइन तिनीहरूको बारेमा भन्दा पनि एउटा राम्रो कन्टेन्ट बन्यो नि त एउटा मान्छेले त्यो एउटा पछि किनकि त्यसलाई अब त्यो त्यो किसिमको च्यानलमा चाहिँ यो यस्तै आउँदो रहेछ यो न्युजहरू कहिले अनि कहिले जीवनीहरू अनि कसैको बारेमा होइन अनि विश्वका अब भनौँ न धनी देशहरू होइन विश्वका यस्तो कन्ट्रीमा अनि यस्तो अब मतलब भनौँ न एउटा अनौठो रोचक रोचक तथ्यहरू त्यस्तोहरू पनि अलिकति युट्युबमा रुचा रुचाइ रुचाउँछ कि त्यस्तोहरू पनि कन्टेन्ट हो कन्टेन्ट प्रड्युसिङ त तिनीहरू आफै त भन्ने होइन सर बुकै हो स्टडी नै हो अध्ययन नै हो अनि त्यो रिसोर्स खोज्ने हो रिसोर्स खोजिसके पछाडि मिलाएर चाहिँ टक्क त्यसलाई भन्ने नै हो त्यो बाहेक त्यो अप्सन हुँदैन र ठिक छ बिस्तारै खोज्न खोजेको तर अलिक एकदम लिटिल लिटिल थोर थोरै पाएँ कि मैले त्यो चिजहरू चाहिँ अनि त्यो चिजहरू भन्दा भन्दा मेरो दुई मिनट पनि नहुने भयो भिडियोमा कि आज <laughs> मान्छेहरू चाहिँ नौ दस एघार बाह्र मतलब मिनिमम नै मलाई पाँच छ मिनट आठ मिनट दस मिनटको भिडियो बनाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो मान्छेहरूले किनकि अब यसो खाली समयको बेला होइन त्यो कन्टेन्ट बेस पायो भने त मान्छेले एकदम मजाले सुनिदिन्छ नि त सुनेर मनन गर्ने यस्तो पनि रहेछ है भन्ने एउटा फिलहरू होस् होइन एउटा मोटिभे मोटिभ मोटिभेसन ठिक छ त्यो बिस्तारी हुँदै जान्छ त्यसमा तपाईँले के अरे अब यस्तो छ बिजनेस सम्बन्धी मोटिभेसन र टिप्स ट्रिकहरू चाहिँ अब हाम्रो त्योबाट गरौँला होइन तर मेरो एउटा त्यो च्यानलमा चाहिँ न्युज र अनि नेपालीको नेपालीको एउटा बिजनेस बेस चाहिँ जाँदैन अरू बेसको चाहिँ कन्टेन्टहरू लैजाने विचार गरेको छु त्यो च्यानललाई अनि अहिले नयाँ क्रिएट भएको चाहिँ स्पेसली हाम्रो त्यही हो बिजनेस र फाइनेन्स सम्बन्धी रिलेटेड के ओके टेक्नोलोजी हुन्छ हुन्छ सर ए आज हो लाइभ हो आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्यू अरे अहिले ल ठिक छ सर त्यहाँ थोरै साइन गर्नुपर्ने रहेछ ओके ठिक छ त्यो विषयमा हामी अब बिस्तारै डिस्कस पनि गर्दै जान्छौँ अनि कतिपय कुराहरू डिस्कस गर्दै काम गर्दै जाने हो त्यसमा प्रब्लम छैन है र आजको मेन हाम्रो टपिकमा चाहिँ हामी जाउँ अब आज हामी फेसबुकको विषयमा केही कुराहरू गरौँ होला सर हुन्छ हुन्छ हजुर अब सुरुमा चाहिँ अब फेसबुक भन्ने बित्तिकै तपाईँले के के कुरा बुझ्नुभएको छ अनि त्यो विषयमा सर र तपाईँले भन्नुहोस् अनि म पनि आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गर्छु ट्रेनिङमा पनि तपाईँले अब धेरै कुरा त मैले अझ सिरिज ट्रेनिङ सिरिजमा हालिदिएको छु बाँकी समप थोरै केही कुराहरू र आज भोलि कहिलेसम्म हामी सक्छौँ हेर्दै अब तपाईँको आफ्नो पनि गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ के कसरी बुझ्नु भएको छ हौ तपाईँले कसरी फेसबुकलाई बुझ्नु भएको छ फेसबुक चाहिँ अब पहिला फर्स्ट नथाहा भएको बेला चाहिँ फेसबुक कस्तो लाग्थ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा रमाइलो इन्टरटेनमेन्ट लाग्यो होइन मैले पनि फेसबुक क्रिएट गरेको फर्स्टचोटि फेसबुक कहिले क्रिएट गरेँ भन्दाखेरि जब एट द टाइम म चाहिँ <clears throat> दस क्लासमा स्टडी गर्थेँ कि त्यो टाइममा त्यही पनि मैले साथीको साइबरमा गएर बनाएमा आएको थिएँ कि फेसबुक फेसबुक बनायो भने चाहिँ के चाहिँ रहेछ फेसबुक भन्ने एउटा ऊ भयो कि सबै अब फेसबुक भन्ने चल्न लाग्यो त्यसपछि म पनि एउटा बनाइहालौँ न भनेर बनाएँ बनाएपछि अब फेसबुकमा चाहिँ अब त्यो थरी थरीको न्युजहरू एउटा रमाइलो अनि त्यसपछि फोटोहरू सबै चिजहरू एउटा गर्ने एउटा एउटा कम्युनिटी अब हुन त लेखेकै छ फेसबुकमा होइन जोइनिङ कम्युनिटी एकदम त्यो माओले त्यो भनिदिएको छ फेसबुकमा होइन त्यसले गर्दा नि मैले सोचेँ कि यो भनेको चाहिँ एउटा एउटा कम्युनिटी गर्ने अनि त्यसपछि एउटा मान्छे भनौँ न त्यो किसिमको चाहिँ आदान प्रदान गर्ने एउटा त्यो पनि देखियो अनि प्लस अनि त्यसपछि त्यो त्यो जोइनिङ गरेको दिनदेखि चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ कि फेसबुकमा पनि अब विभिन्न किसिमको हुन्छ नि रमाइलो त छँदैछ अरू बिजनेस व्यापारहरू पनि गर्न सकिन्छ तर बिस्तारै बिस्तारै मैले थाहा पाएको कि किनकि अब यो फेसबुक सिस्टममा चाहिँ अब यसरी यसरी पनि यो चेनमा पनि जाँदाखेरि ग्रो अप हुँदो रहेछ भने अहिले चाहिँ प्रोपरली मान्छेहरूले चाहिँ यही नै हो प्रायः जस्तो रमाइलो चाहिँ अलिक थोरै थोरै हिसाबले अझै पनि अधिकांश रूपमा लिइरहेछन् तर प्रायः जस्तो मान्छे व्यापार व्यापार गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ कुनै कुनैले मात्रै अलिकति अझै पनि कन्सेप्ट छैन होला मैले आफ्नो व्यापारलाई कसरी ग्रो गर्ने अझै कन्सेप्ट छैन तर कुनै कुनै मान्छेले चाहिँ अलिक कन्सेप्ट भएको मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो थिङ्किङ गर्छ भने चाहिँ मेरो प्रोडक्ट मैले आफ्नो फिजिकल रूपमा मात्रै बिक्री नगरिकन मैले यो यो प्लेटफर्म र यो माध्यमलाई लिएर चाहिँ मैले किनकि एक ठाउँ मात्रै नभएर अरू अरू ठाउँमा पनि फैलाउँ होइन फैलाउँदै गएर मैले त्यही त्यो च्यानलमा जोडेर मैले मान्छेहरूको मतलब भनौँ न कन्सेप्टहरू पनि मैले पाऊँ होइन पाइसक्यो भने मैले अझै कसरी ग्रो अप गरेँ त्योसँग फिडब्याक पनि पाऊँ र मैले अझै योभन्दा राम्रो सेवा सुविधा कसरी दिन सक्छु होइन त्यो किसिमको पनि एउटा चाहिँ नेचरहरू चाहिँ यसले ग्रो अप गरिदिन्छ होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मैले नै पाए पाउँछ हजुरहरूले पनि दिएर त्यो कोचहरू कोचिङ गरेको भिडियोहरू पनि हेरेको छु हेर्नमा चाहिँ अब त्यसमा पनि मेन कुरोहरू चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै अब त्यही किसिमलाई चाहिँ हजुरहरूले पनि प्रायोरिटी दिइराख्नु भएको छ अनि मेन अब सानो बेसिकदेखि सबै चिज सिकाउनु भएको छ होइन कसरी अपडेट गर्ने र अब मार्केट टार्गेट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कुन कुन नेचरसँग हामी त्यो परिस्थितिसँग जुझेर काम गर्ने होइन त्यो किसिमले त्यो बेस चाहिँ फेसबुक चाहिँ सबै भ्याएँ मैले हजुरले उ गरेको सो लेट्स गो हामी सुरु गरौँ है त फर्स्टमा तपाईँलाई के सेयर गर्न चाहन्छु भने यो Facebook is a marketing tool है Facebook Facebook is a marketing tool अझ यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि मार्केटिङ मात्र नभएर डिजिटल मार्केटिङ टुल भनौँ होइन किनभने हेर्नु अब हामीले एफिलिएट मार्केटिङको सिरिज बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ जसमा अब तपाईँको हामीले के के कुरा पढ्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा अब प्रडक्टको विषयमा हामी पढ्छौँ केही अब एफिलिएट मार्केटिङको सिरिजमा आए पछाडि अहिले चाहिँ हामी तपाईँको एक दुईवटा कुरा सेटअप होस् भनेर मात्र मैले युट्युब पनि एउटा मार्केटिङ टुल नै हो भन्नु पर्दाखेरि राइट युट्युब पनि एउटा मा डिजिटल मार्केटिङ अथवा टुल अथवा एउटा प्लेटफर्म नै हो होइन तर त्यो यिनीहरूको हामीले एफिलिएट मार्केटिङ अथवा बिजनेसमा अस्ति पनि हामीले बिजनेस गर्न के के कुरा चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि सुरुमा हामीले कम्पनीको विषयमा कुरा गर कम्पनी प्लेटफर्मको विषयमा कुरा गरेका थियौँ होइन दोस्रो स्टेपमा हामी प्रडक्टको विषयमा हामीले पढ्नै बाँकी छ यो सबै पढ्नै बाँकी छ है सर प्र कम्पनी प्लेटफर्म प्रडक्टको विषयमा अनि त्यस पछाडि हामीले जै जुन अहिले हामीले गरिराखेका छौँ तपाईँलाई हजुर हजुर युट्युबको हामीले केही कुराहरू सेटअप गऱ्यौँ यो फेसबुक अब हामी गर्ने प्रोसेसमा जान्छौँ यो चाहिँ एउटा मार्केटिङको टुल्सहरू मात्र हामीले चाहिँ मार्केटिङको च्याप्टरमा मात्र हामीले काम गर्दैछ अझ यसको एक्ज्याक्ट हामी धेरै कुराहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ त्यसको डेफ्टमा जान भने बाँकी छ अनि फाइनल्ली हामी सेल्सको विषयमा सेल्स र क्लोजिङको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ राइट र फाइनल्ली प्रफिटको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ एफिलिएट मार्केटिङको विषयमा यो हामीले खास चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ सिक्छौँ तर एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ मेरो लागि के लाग्छ भने नि अहिले आएर हर कोही जो स्टार्टअप गर्न चाहन्छ जो बिजनेस सुरुवात गर्न चाहन्छ हर कोही हरेक व्यक्तिले एफिलेट मार्केटिङ सिक्नै पर्छ क्या उसले किनभने उसले थोरै थोरै अमाउन्ट पे गरेर धेरै बिजनेसको नलेज र आइडियाहरू यहाँभित्र हामीले दिन्छौँ क्या सर होइन उसको के कारणले बिजनेस लस्ट हुनसक्छ के कारणले बिजनेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेल हुनसक्छ बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि के के कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ इज एन्ड एभ्री कुराहरू कसरी प्रडक्ट डिजाइन गर्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ के अरे मार्केटिङ गर्ने कसरी त्यसलाई क्लोजिङ गर्ने सो यो कुराहरू सिक्नका लागि मान्छेले कति कति खर्च गरिराखेको हुन्छ नि क लाखौँ लाख खर्च गरे हुन्छ होइन तर हाम्रो मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्म भनेको चाहिँ यस्तो हो हामी चाहन्छौँ कि कोही मान्छेले यहाँभित्र उसले गर्छ खान्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा मिनिमम कस्टमा बिजनेसको हर कुराहरू पनि पाओस् कि उसले हर कुराहरू बिजनेसको हर कुराहरू पाओस् सो द्याट यो कुरा हामी पढ्न नै बाँकी छ तर त्योभन्दा हामीले मार्केटिङकै च्याप्टरमा मार्केटिङभित्र दुईवटा कुरा हुन्छ आज म तपाईँलाई फेरि सेयर गरेँ मार्केटिङ चाहिँ टु किसिम दुई किसिमको हुन्छ पछाडि हामी कुरा गर्छौँ फिजिकल मार्केटिङ भन्छ एउटा डिजिटल एउटा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भन्छ अनि पछाडि यो विषयमा हामी मजाले कुरा गर्छौँ अहिलेलाई यो यति मात्र कुरा गरौँ केही समयको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिजिकल मार्केटिङ पनि अलिकति जरुरी पर्छ कुनै कुनै क्याटेगोरीमा है हामी यो विषयमा हामी पछाडि कुरा गर्छौँ सो अहिले हामीले जुन सुरुमा चाहिँ युट्युब युट्युबको विषयमा हामीले सिक्यौँ यो पनि एउटा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ टुल्स नै हो होइन डिजिटल मार्केटिङ टुल्स अथवा चाहिँ प्लेटफर्म नै हो यो पनि राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फेसबुक अब आज हामी फेसबुकको विषयमा पढ्छौँ र फेसबुक पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा डिजिटल मार्केटिङ मार्केटिङ टुल अथवा के हो त प्लाटफर्म नै हो होइन अनि थुप्रै अब डिजिटल मार्केटिङ टुल्सभित्र हुने थुप्रै क्याटेगोरीहरू छन् जुन हामी पछाडि पछाडि पढ्दै जान्छौँ जस्तो गुगल गुगलको विषयमा हामी पढ्छौँ त्यस पछाडि हाम हामी पढ सम्भवतः अब टिकटकको विषयमा पनि हामी केही चर्चा गर्छौँ राइट टिकटकको विषयमा चर्चा गर्छौँ त्यस पछाडि आएर वाट्सएपको विषयमा त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ त्यस पछाडि आएर तपाईँको लिङ्केड इनको विषयमा चर्चा गर्छौँ त्यस पछाडि आएर तपाईँको इन्स्टाग्रामको विषयमा चर्चा गर्छौँ है हर यो डिजिटल डिजिटल सेक्टरको साइडहरूको विषयमा हामीले बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै कुरा गर्दै सिक्दै जान्छौँ है त सर सो अब यो डिजिटल मार्केटिङ टुल्सहरूमध्ये फेरि अस्ति पनि मैले एकचोटि भनेको थिएँ as a parents as a तपाईँको चाहिँ सोसल मिडियाको विषयमा कम्तीमा पनि यो सिकेको हामी हुनाले दुई किसिमको अल्गोरिदम हुन्छ एज बिलो तपाईँको चाहिँ एटिन र अर्को भनेको चाहिँ above above eighteen eighteen eighteen प्लसको होइन दुईवटा क्याटेगोरीको अल्गोरिदम हुन्छ एउटा भनेको एज बिलो तपाईँको चाहिँ अठार वर्ष सोह्र वर्षभन्दा मुनिहरूको बाल बच्चाहरूको लागि छुट्टै अल्गोरिदम हुन्छ हर कुनै पनि सेक्टरको र अठार एबको त्यही साइड त्यही किसिमको कन्टेन्टहरू हुन्छ र एज अ हामी प्यारेन्ट्स हामीले यो फेसबुक युट्युबको अल्गोरिदम्सलाई पनि राम्रोसँग सेटअप गर्न जान्नुपर्छ युट्युब सेटअप गर्नका लागि चाइल्डको सेक्सनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिमेल क्रिएट गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सिकाउने लगाउने अनि त्यस पछाडि फेसबुकको पनि अल्गोरिदम्स हुन्छ जस्तो आफ्नो बच्चा अहिले त अनलाइन क्लास नेपालमा पनि सुरु सुरु भएको हुनाले म्यासेन्जरहरू बच्चाहरूले पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ म्यासेन्जर किट्स भन्ने एप हुन्छ डाउनलोड गरेर उसलाई चलाउन दिने है सो यो अल्गोरिदमका विषयहरूलाई पनि अलिकति हामीले चाहिँ हेरेर जानुपर्छ जसमा अब जस्तो एमाजोनको एउटा रिसर्च मैले गर्दै थिएँ एमाजोन चाहिँ त्यति धेरै मिलियन तपाईँको ट्राफिक उसको वेबसाइटमा कसरी आयो अथवा चाहिँ एमाजोन धनी हुनुको रिजनमा एउटा मिलियन्स अफ ट्राफिक वेबसाइटमा आएको हो नि त आएको रिजन हो नि त अनि यसमा चाहिँ मैले थोरै रिसर्च गरिराख्दाखेरि टु थाउजन्ड त्यसको त्यसको चाहिँ ऊ हेर्दाखेरि रिपोर्ट हेर्दाखेरि टु थाउजन्ड फोर्टिनदेखि सिक्सटिन सेभेन्टिनसम्म चाहिँ म्याक्सिमम गुगल एड्स रन गर्ने चाहिँ एमाजोन पाइयो क्या म्याक्सिमम् गुगल एड्स रन गर्ने उसले चाहिँ म्याक्सिमम् गुगल एड्सको थ्रुबाट चाहिँ ट्राफिक चाहिँ त्यहाँ जेनेरेट भएको पाइन्छ सो पछाडि हामी गुगलको विषयमा हामी पढ्दै जान्छौँ र आज हाम्रो चाहिँ फेसबुक प्लेटफर्मको विषयमा केही कुराहरू सुरुमा गर्छौँ र फेसबुकमा अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ तपाईँले पनि चलाउँदै आउनुभयो रहेछ होइन ग्रुप लगभग कति हजारको छ भन्नुभयो तपाईँले पहिला त्यो मेरो लस्ट भएको त मैले अहिले पनि खोजिरहेको थिएँ पाएन पहिलाको त मेरो लगभग एबभ साढे पाँच लाखको थियो होइन त्यो त्यो यस्तो राम्रो थियो कि अहिले अहिले पनि केही नभए अब पचपन्न छप्पन्न हजार पुग्दैछ ओके सो फेसबुकमा तिनवटा अप्सन हुन्छ तपाईँलाई मजाले थाहा छ एउटा भनेको प्रोफाइल सेक्सन अर्को भनेको पेज सेक्सन र अर्को भनेको group section right so marketing पनि दुई किसिमको हुन्छ तपाईँलाई मार्केटिङभित्र पनि दुई किसिमको फिजिकल र तपाईँको डिजिटल अझ डिजिटलभित्र पनि दुई किसिमको हुन्छ सर गहिरो भन्दा नि गहिरो हाने जाँदाखेरि दुई किसिमको हुन्छ एउटा फ्री डिजिटल मार्केटिङ ए एउटा पेड अर्को paid digital marketing right so यो डिजिटल मार्केटिङ नि टु क्याटेगोरी मार् मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङभित्र पनि टु क्याटेगोरी एउटा पेड मार्केटिङ एउटा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ अब युट्युबलाई हामीले फ्री जस्तो हामीले कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने यो गर्ने भनेको हाम्रो फ्री मार्केटिङ हो फेरि त्यही यु युट्युबलाई फेरि एड हालेर फेरि युट्युब प्रमोसन पनि हाल्न सकिन्छ होइन पेडमा पेड मार्केटिङ पनि गर्न सकिन्छ है सो त्यस्तै फेसबुकमा हाम्रो सबभन्दा एज अ इन्टरनेट मार्केटर सबभन्दा फर्स्टमा के सेटअप हुनु पर्यो त हाम्रो प्रोफाइल सेटअप हुनु पर्यो होइन हाम्रो सबभन्दा जस्तो एज अ भोलि भनौँ न सोसल मिडिया कन्सल्टेन्ट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भोलि तपाईँ होइन सोसल मिडिया कन्सल्टेन्ट पनि काम गर्न सकिन्छ सकिन्छ सक्नुहुन्छ अनि त्यो गरिराख्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा त आफ्नो सोसल मिडिया राम्रो म्यानेज हुनु पर्यो हाम्रै सोसियल मिडिया राम्रो म्यानेज भएन भने कसरी तपाईँलाई चाहिँ त्यो मान्छेले त पत्याउँछ पत्याउँदैन होइन यो च्याप्टर आउँछ एउटा तपाईँको चाहिँ how to run social media agency भन्ने च्याप्टरमा आउँदैछ रेकर्ड चाहिँ भइसकेको छ आउँछ अनि त्यसमा के के कुरा गर्ने के के नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ सो प्रोफाइल सबभन्दा पहिलो कुरा जो जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइभ थाउजन्ड मात्र चाहिँ फ्रेन्ड लिस्ट तपाईँको फाइभ थाउजन्ड फ्रेन्ड लिस्ट होइन पेजमा त्यस पछाडि अनलिस्टेड तपाईँको चाहिँ फ्रेन्ड लिस्ट बनाउन मिल्छ तपाईँको चाहिँ अनलिमिटेड फ्रेन्ड अनलिमिटेड भयो होइन यसमा चाहिँ अनि त्यस पछाडि ग्रुप पनि अनलिमिटेड नै हुन्छ हामी कति कति घन्टा पढिसक्यो ल अब लगभग आज थोरै प्रोफाइलको विषयमा गरेर हामी छुट्छौँ है त सर मेरो यो पछाडि एक बजे थोरै एउटा मिटिङ छ त्यस पछाडि थोरै हामी छुट्छौँ प्रोफाइल अब मेन्टेन सबभन्दा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा प्रोफाइल मेन्टेन गर्नका लागि आफ्नो कभरहरू राम्रो राख्नु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि आएर प्रोफाइलको कभर राम्रो राख्नु पऱ्यो प्रोफाइल पिक्चर जेन्युन राख्नु पऱ्यो अनि डिस्क्रिप्सनमा यो किसिमले सर र चाहिँ लिस्टहरू तपाईँले के के कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो कुराहरू थप्नु पऱ्यो होइन बल्ल त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ त जेन्युनली राम्रो हुन्छ है आज हामी प्रोफाइलकै विषयमा मात्र कुरा गरौँ ल सर हुन्छ हुन्छ अनि त्यस पछाडि भोलि हामी पेजको विषयमा पेजभित्रको के के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कुरा गर्छौँ सो जस्तो अहिले मिलान सरको प्रोफाइलले हामीले चेक गरौँ रिभ्यू गरौँ <laughs> निलान सरलाई अब प्रोफाइल राम्रो राख्नु भएको छ होइन पिक्चर पनि राम्रो छ ओके मुनि पनि राम्रो सेटअप गर्नुभएको छ त्यो अस्ति एडिट गरेको मैले फ्रिल्यान्सर एसपिसी भनेर हजुरको हाम्रो प्लेटफर्ममा होइन हो तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ अब एकजनाले एकजना मेरो नयाँ साथीले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्नुभएको छ तलब मुनि गर्नुहोस् त त्यो कमेन्ट तपाईँ यो यो यो यो उसमा हो यो फोटोमा तल अझै मुनि गर्दा यो डिजिटल टु बिजनेसमा हो यहाँ सेन्ट डिटेल भनेको छ उहाँ एकजना रोमन विश साथीले बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईँको फ्लो गर्दै गए पछाडि तपाईँले यो एफिलिएट मार्केटिङ उहाँलाई चाहिँ अहिले मैले फिलहालको लागि के भन्न सक्छु उहाँलाई के सजेसन दिन सक्छु उहाँलाई चाहिँ तपाईँले अहिलेको लागि चाहिँ के सजेसन दिन सक्नुहुन्छ भने अहिले तत्काललाई उहाँलाई केही रेस्पोन्स नदिँदा हुन्छ तपाईँले केही नभन्दा हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै सबै क्याचअप भएपछि अनि त्यसपछि ह्यान्डल गरौँला बल्ल तपाईँले ह्यान्डल गर्दै जाँदा हुन्छ अब यसमा तपाईँले के थप्न एउटा थप्न सक्नुहुन्छ भने कम्पनी ल अहिले थपिहालौँ न त तपाईँको स्क्रिन सेयर गरौँ तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् अनि अहिले थपिहाल्दा हुन्छ ल पछि फेरि छुट्छ अलिक दिनुभयो ओके म यहाँबाट तपाईँलाई पोस्ट गरेर